Всем привет! Многим из вас приходилось попадать вот в такую ситуацию. Я надеюсь, что нет, но от этого не застрахован ни один путешественник. Мы можем использовать различные лайфхаки, заворачивать бутылку, класть ее в носок или брать что-нибудь посерьезней. К сожалению, ни один из этих способов не защитит ваш багаж на 100%. На помощь нам приходят современные технологии. И сейчас я расскажу вам, как перевозить алкоголь в 21 веке. Совсем недавно на российском рынке появился вот такой продукт. Называется он Jet Battle. На вид это обычный пакет, но на самом деле это высокотехнологичный гаджет. Сделан он из трехслойного и очень прочного пластика. Имеет герметичную застежку, ну а дополнительную защиту вашему алкоголю обеспечит любимая всеми пузырчатая пленка. Скорее всего, ваш алкоголь не разольется. Но если это все-таки произойдет, Jet Battle покажет вам свою главную фишку, а именно специальный абсорбент. Любая жидкость превращается в гель. Можно не сомневаться, что вы довезете до дома как ваш алкоголь, так и ваш багаж. Но мы решили пойти дальше и посмотреть, на что способен Jet Battle в действительно экстремальных условиях. Ну а теперь посмотрим, что случилось с нашими бутылочками после такой экзекуции. Кстати, чемодан почти выдержал это испытание. Посмотрим. Так, э, две бутылки остались целыми, что даже меня не удивляет. Одна разбилась, но внутри бутылки мы видим гель. Сработал абсорбент, про который я вам рассказывал. Белые вещи так и остались белыми. Я лично очень доволен результатами Jet Battle, ну а вы свои выводы делайте сами.